ассалаумағалейкум армысыздар құрметті қазақ елі бүгін біз тікелей эфирге шығып отқан жайымыз бар бүгін қазақстан республикасының парламент мәжілісіне үміткер ақын жазушы қоғам қайраткері және қазақстан республикасының президенттігіне екі мәрте үміткер болған тұлға өтен сәлім сағындықұлы үміткер сол қолдау жайында бүгін қазақстанның түкпір түкпірінен эфирге шығып отқан жайымыз бар енді қазақстанның әрбір азаматтары ұлтшыл азаматтары ә, э, сәлім аға туралы өздерінің пікірлерін айтып жерсін. бірінші сөзді алтынай апа өзіңіз бастап жеріңіз. амансыздар ма құрметті қазақ елі мен енді э, сәлім өтен э, күшінің көптен бері білем жерім деген халқым дегенде жүрегін жұлып беретін адам енді бәрін де осы кісіге дауыс беруге шақырамын <clears throat> бірақ мынау болайын деп жатқан анау сайлауларымыз маған ұнамай тұр оны енді бәрің де біліп жатқан шығарсыңдар анау астанада екі, екі ғана округта адамдар сайлайды дейді оны ешкім білмейді ол жерде қырық үш үміткер бар дейді сонда анау басқа қалаларда ол кісіге дауыс беремін деген адамдар кімге беру керек дауысты оны неге бұрын ескертпеген оның бәрін бүгін біліп жатырмыз енді жарайды жақсы бүгін білдік әлгі барам деген адам жаяу барса да жетер астанаға сол жерде дауысын берер бірақ адамдарда баяғы тұрған совет заманында да открепительный деген дүние болған өзінің учаскесінде қазір ол открепительныйды да алып тастаған сонда енді мынау басшылардың дейік енді мынау кім заңды өзгертіп жатыр солардың ұсынған біз адамдарына ғана дауыс береміз ба бұл не масқара өздерінің қалаған адамына дауыс бере алмайды жүр ал олардың ұсынған адамына ғана береді екен дауысты Бұндай масқараны кім білген кім естіген ол адам былай не ол адамдарды ешкім білмейді да естімеген де. вот халқына ешқандай несі қызметі өтпеген де. өздерінің шығарып жатқан сайлап қойған адамдарына енді біз барып дауыс беруіміз керек неге бүкіл қазақ Қазақстан бойы бермейді неге адамдардың спискісін шығармайды и өз үміткеріне адамдар өздері беретін қақысы болу керек қой вот а мына үкімет үйінде кілең масқаралар болып жатыр мынау жастар енді біздің қазақтың жастары ақылды бүкіл мына дүниежүзілік соревнование деймін конференцияларда бәрі де анау бас жүлделерді алып жатыр анау э, ғылыми нелерде де э, ой енді қазақшаға шорқақпыз екі тілдің екі сөздің басын қоса алмай тұрып мұрттап қаламыз кешірерсіздер енді мынау қыз деген қазақта болмаған нәрсе ол оның бәрі жастықтың әсері осындай міне мынау біздің әлгі үміткер сияқты сәлім өтен осындай ақыл тоқтатқан әр қазағым жалғызым деп ә, мынау неге мемлекетке еліне жеріне бәріне ә, жан тұрған адамға осындай адамға беру керек дауысты жастарымыз ақылды сақылды бірақ анау да оларды жойдан тайдыруға ә, мүмкін, мүмкіншілік көбірек а мына ақыл тоқтатқан адам ол ештеңеге бармайды осы бір бір неде әлгі вересковый мед деген бір неде бір ненің сөзі бар не верю я стойкости юных не бреющих бороды деген вот э, қандай ақылды болса да бірақ жасты тайдыруға мүмкіншілік көбірек енді мынау шын жаны ашыған адамға соған дауыс беріңіздер халығым ал менің айтарым осы э, жеткізе алғанымша жеткіздім орысша айтсам көп мен көп сөйлетуге болмайды алтынай орысша да айта берсе орысша сөйлейтін адамдар бар ғой тыңдайтын адамдар бар орыс тілінде айта бер алтынай не стесняет говори прямо и на русском можешь говорить айта беріңіз орысша обращаться к избирателям русскоязычным дорогие казахстанцы я призываю всех голосовать за Салим Гутена э, человек, болеющий душой и телом за нашу страну, за нашу родину, за нашу землю, э, Э, за, за весь наш многонациональный народ, э, невзирая на свои национальности. Пожалуйста, голосуйте за этого человека, потому что он, э, он преследует цели, которые общие для, всех, для, всех, для всего населения. Это бесплатное образование, повышение заработных плат, удержание цен, э, этот, как его, снижение пенсионного возраста. Программа природы, потому что наша э, экология вообще ни в какие рамки уже... Довели мы природу, матушку, так сказать. Все эти, эти вещи э, надо когда-то, вернее, может, когда-то надо брать в руки, когда-то надо, надо обращать внимание. Э, занимает призовые места. Это говорит о том, что э, на, э, э, наша, наша молодежь очень талантливая. Но молодежь это такая вещь, и которую можно легко сбить с пути. Сейчас, чтобы сбить с пути депутатов будущих, э, пытаются... Смотрим YouTube, другие вещи нам недоступны потом пытается и деньгами а, а, оплачивать э, их, э, предлагает им деньги. Еще какие-то варианты подбирает, ведомые только им. Вот. Э, пытается их убрать с дистанции, выкинуть из обоймы, так сказать, мягко выражаясь молодежь, конечно, э, э, э, даже, даже если пройдет в депутаты, то там на месте, когда масса 7, 29% от народа, 70% держателей нынешней партии, так сказать, когда 70% налетят, то там этой молодежи нелегко придется. Сбить с пути истинного их, конечно, тяжело. Так давайте же, я вас прошу, проголосуйте за этого умнейшего, добрейшего, мудрейшего и зрелого человека. Есть слова, я уже сейчас говорила, еще раз повторюсь на русском языке, что есть слова, э, перевод э, греческого греческого, э, греческой поэмы, там есть такие великие слова. «Не верю я стойкости юных, не бреющих бороды». Вот. Там это, в нем зарыта глубокая мысль. Не потому что наша молодежь глупая, наша молодежь умнейшая. Она во всем мире себя этим зарекомендовала. А потому что на, на молодежь легче давить. Очень много э, э, э, этих методов на них давить. Тем более, когда у молодежи кипят гормоны. Где-то, я не знаю, где-то в Сенате или где там по Ютубу показывали. Я даже не хотела вникать, где это происходит, происходит но где-то Э, двое э, молодых парней в этом, э, в этом целуются в лифте. Да где такое видано? Разве это когда-то такое было? Это же Содом и Гамору они там организовали. Пора уже вот этим старым депутатам уходить. Вот э, депутат, бывшая вот э, э, э, депутат Старовой в России, которую Путина убрала, она в свое время хорошая, для народа ничего не делается. Э, неизвестно куда уходят деньги. Почему здравоохранение платное? Почему обучение платное у детей? Дети – это наше будущее, дети, дети – это наши цветы. Если не, не на них сейчас э, тратить государственные деньги, то на кого еще? Э, коррупция процветает, это, это не новость. Ни для, кого, ни для кого в этом государстве, даже дети об этом знают. По телевизору об этом говорят. Вечно арестовывают кого-то. Вот. Потом они как-то откупаются, выходят. Э, есть хорошие слова у казах, что ворон ворону глаз не, выклю, не выклюнет. Поймают его, когда уже он э, с кем-то не поделился, а потом э, поделится, отпускают. Ну, как бы пора, пора уже точку над всем этим ставить. Поэтому, пожалуйста, давайте уже, э, уже как-то включать голову, так сказать. В голову давайте пора было включить. Все не хотели вникать, вникать в политику, но политика уже постучалась к нам. Дальше уже некуда. Поэтому еще раз прошу вас, голосуйте за Салим Утена. Он, человек, он правовед, э, писатель, поэт, э, уважаемый во всем народе, мудрейший, умнейший, добрейший человек. Он хочет улучшить страну, будущее страны, будущее наших детей будущее ваших внуков и правнуков. Он это собирается делать не для себя одного и для, или для какой-то кучки, а для всего народа, для всей страны. <coughs> Этот, призываю всех, приглашаю голосовать за этого умнейшего человека, который на, э, законом на «ты» правоведа, знающий точку, э, вернее, знающий закон э, как, э, не понаслышке. Нам надо, чтобы, чтобы во главе у нас сидели, э, были у руля вот такие вот умные, умудренные жизнью, умные от природы люди. Еще раз призываю вас голосовать за Салимутена. жақсы алтынай апа үлкен рахмет айтқаныңыз келсін бәріміз соны қолдап отырмыз сәлімаға өтіп кетсе екен парламентке билікке өту керек осындай ұлтжанды азаматтар өту керек биліктің төрінен орын алу керек қой негізі рахмет ал астанадан қайрат деген азамат отыр мына жерде ал қайрат өзіңіз пікіріңізді білдіріп жіберіңіз құрметті ағайындар енді мынау біздің қазақта айтады ғой тойдың болатынынан жаңағы болғанынан болады шығысып деп бәріміз енді шабылып жатырмыз ғой осыған дейінгі енді парламенттерді көріп жүрміз қазір парламент деген түсінген адамға бұл өте үлкен мен сәлім ағаның мынау шығармаларында оқып өте өзім бұрыннан енді көптен біраздан бері біліп келе жатыр едім сондықтан да мынау қазақстанда біздің парламент қазір театрдан мен оны жазып та жүрмін басқа бір жерлерде айырмашылығы осыған дейінгі шамалақ болып кетті ғой қазір біздің қазақта айтады ғой елім деген жаңағы ерім болса иә ерім ерім деген елім болса деп соған сәлім аға енді былай келгенде де былай келгенде де ойлағанда да бар неше географиясында биографиясында да сәл маған келіп тұр сосын бізде мынау қазір түрі барда жаңағы тілі жоқ осындай болып баратырмыз түріміз қазақ тіліміздің жартысы біз енді елу процентке жетіп қалдық десек те оған мен қателеспеймін қалалы жерде бұл жерде байқап жүрміз ғой тілден айырылып жатырмыз тіл тілден айырылсаң тілі жоқтың дымы жоқ дейді ол иә сенің түрің қазақ жүрген жерің мазақ болды ғой осыған дейінгі мына парламентке мен өзім көптен ойланып жүр едім үлкен өзгеріс алып келетін адамдар керек өйткені бірақ осы күнге дейінгі болған шақырымдағы парламенттердің көбісі енді халық оны біліп отыр ғой шындықты еш жерде жасыра алмайды <coughs> адамдардың арасында жасырын болғанмен Аллахым бәрін көріп тұр сондықтан да мына біздің парламентке сәлім аға сияқты білімдар иманды халықшыл адамдардың келгенін өзім көптен құттықтап күтіп жүр едім сондықтан да осыны бір кредиті болмай жүреді бір жол одан кейін тауып алдым өйткені бұл кісінің жазушылықпен де жаңағы шығармашылықпен де айналысатын несі бар оны енді мен мақтай бермеймін бұл кісіні өзі де біледі ғой сондықтан оқып тұратын едім осы кісінің шығармаларын не дейміз әлмаға былай келгенде алмағайып заманда мынау ағайындар аман болып тұрған уақыт қой қазір былай келгенде тілі жоқтың дымы жоқ иә түрі қазақ жүрген жері мазақ осыған дейін келіп кетті осыған дейінгі шақырылымда болған депутаттар парламентті театр қылып жіберді ғой оны шақыратын жоқ бәрі біледі жалғыз мен емес сондықтан да парламентке мына сәлім аға сияқты ұлтжанды елге жанашыр жаңағы қазақтың тіліне жаны ашитын адамдардың келгенін мен өзім құлағым дұрыс деп санаймын сондықтан да жолы болсын осындай сәлім сияқты сәлім аға сияқты адамдар көп келсе үлкен әлде өзгеріс ма еді кім біледі енді бір алла біледі сондықтан да өзім енді не аламын көбейте бер бізге жаңағы көпсөзділігіне ештеме шықпайды істің болғаны дұрыс сондықтан да парламентке сәлім аға сияқты елім деген халқым деген жаным деген тілім деген осындай ұлт жағында енді ұлтшыл деп мені кісі айтайық халықтың бәрін бірдей жақсы көреді бізді бұл кісі енді ұлт жағында сондықтан да ағадай адамдар кейде осы парламент театрдан шын парламентке айналады деген ниеттемін ол шындық шындықты оны жаңағы айтады ғой әкең өсиеті шындығын айтсайшы деп айтайын қазір біз ба? баратырмыз ғой тілін құрысып дымын одан кейін сен кімсің кішкентай емес сондықтан да оң жағынан да сол жағынан да алып келгенде былай айтайын әңгіменің қысқасы сәлім аға неге парламентке өте лайықты тұлға деп есептеймін сондықтан да ағайындар сәлім өтен ағаны қолдайық менің айтарым осы жаңағы енді көп сөз не дейді көп сөздің не керегі бар бір көкеміз айтқан екен әңгімені қысқа жақсы қасығардан ұзын жақсы деп иә сондықтан да парламентке адамдардың жақсылары келгені дұрыс па сәлім ағамызға әумин басқа айтар қолдайық сәлім аға әумин әумин рахмет қайрат айтқаныңыз келсін айтқаныңыз сондықтан да сәлім аға кісі енді көргені бар жүргені бар білгені бар бұл кісі енді жаңағы мына апай сөзінде айтып кетті ғой жастар келіп жатыр көбісі иә оларға да ақыл айтатын адам керек кейбіреуіне ол рас нәрсе өйткені өмір көрген өмірде тәжірибесі бар жақсы мен жаманды айыратын жаңағы не дейді халықтың арасында мұң мұқтажын жиғаны бар жүрегінде иманы бар осындай сәлім аға сияқты иманды азаматтар келсе сол кезде нұр үстіне нұр болар еді алла қолдасын сәлім аға мен әумин әумин енді мақсатымыз біреу ғой қазақтың мақсаты біреу тек қана биліктің басына ұлтжанды қазақстанды э, дамытатын тығырықтан алып шығатын адам ғана керек соны тілеп жатыр бүкіл қазақ ал самат ташимов ақтөбеден ассалаумағалейкум сәлеметсіздер ма уағалейкум ассалам қазағым қарын сарыарқа астанадағы сарыарқа ауданы есіл ауданы халқына айтайын деген аға інілеріміз бауырларымыз немерелерің бар келешекті ұрпақты ұрпағымызға жол көрсететін дұрыс өздерің білесіңдер ол жаңағы мана ә, депутаттар кәдімгідей ата дәстүрімізге теріс заң шығарып тастаған өздерің көріп отырсың оны дұрыстау үшін өтен сәлем сағындыұлы керек ағамыз біз мына шешендің соғысы болғанда болып айтты жаңа абхазияның грузина айта берсе көп қой енді қырғызстанда тәжірибесі мол мына жастарда барайын деп жатыр бірақ жастардікі э, жолын жауып жатыр жастарға дұрыс жол көрсететін ертеңгі күнде парламентте отырып мәжіліс парламентте дұрыс жол көрсететін дұрыс бағдарлама көрсететін дұрыс заң шығаратын бізге адам керек тұр осы сәлім өте сәлім ағымдығұлны қолдауын сұраймыз ал енді мен бүгін неге барып қайттым ана э, сайлау учаскіне дауыс берейін десем тек ақтөбедегі ана плакаттарға дауыс береді дейді ағаға бере алмайсың дейді ол үшін сен астанаға баруың керек дейді енді сонда бүкіл қазақстан халқын барып ондай болса жақсы бүкіл қазақстан халқын барып астанаға шоғырайық па онда жоқ енді әңгімені шыны керек қой жібермейді <laughs> бұл жолды венесуэла тоқтатады ана бүкіл қазақстанды барайық онда көтеріп енді заңды заңсыз бұл әңгіменің мен төтесін айтайын жастарға қазір міне апамыз айтып кетті замандасып жастарға сауатты біз жерде бір міне батыс қазақстанды айтайын жастар ана вақты вақты дейді жұмыс істеп жатыр келгеннен кейін не шабашқыш істейді ақшасы жетпейді кредитке береді кредит кім береді жаңағы кредит беруі де білмейді мысалы елу қой берсе соны өліміне тапсыру керек көрдің ба мысалға менің балам ақшада жұмыс істеп жатыр келеді ана сіздерде айтады екен ана питак деп артемда да болып кеттім мен жұмыс істеп біздерде ақтөбеде құл, құл базар дейді шабашка демейді құл базарға дейді ана он бес күн келеді құл базарда жүреді мысалға менің балам электрик па ол бірдеңе ойлап шығару керек оған бара қаяқта он бес күн құр базарда жүріп әркімнің боғын тазартып иә дұрыс дұрыс мен қазір мына мындай балдарды көрдім жастарды ана жатқан кезде мына неде балдарын киім алмайды қасындағы бала ұрысып жатады ай қыздар келеді таныспаймыз ба мынау не жүрек кіммен жүреді сонда әке шешеңе бере бермей енді аяқ киім кисейші дейді ғой қаншама мысалға сондай балдарды көрдім мен мына әке шешесіне шарасып ол кімнің қырсығы мына назарбаевтың мына парламентте дұрыс істер бармаған кесірі сайламаған кесірі міне бүгін бүгін барып мана құрдасыма хабарлассам мен ана кеңге хабарамын әй кеңге ана ана жатыр әңгімені шындығы керек сарыарқа ауданы есіл ауданы мына нетіпті бүкіл негізі бұны өте сеніп сағындық орнына осы ауыспалы үкіметке қылу керек басқарсын алтай басқар тастай қылып береді ауыспалы үкіметке өте сеніп сағындықұлын тағайындап отыр содан кейін президентіміз де бәріміз де сайлап аламыз депутатымыз мынау деген мені депутат қылуға прокурор начальник милициялар ұстатқысылар не барғызбай тыстады шотым араш бір бес алты жыл болды не, не үшін араш көрген өздері де білмейді халықпен кездеспейді көрдің ба ішкі саясат бөлімі ана әкім болған ақсақалдар қолдап тұр ішкі саясат қолдап тұр жаңа міне сайлаудың бастығы болып көрдім бағдарламаң жақсы екен дейді сайлауда комиссиясы соқсам айта берген көп сарыарқа ауданы есіл ауданы өздеріне жақсы болады ғой кім ойлайды қазір сіздердің аналарды өткізе берсең өзің өзің жеке шаруаңды да бітіресіңдер ғой мен ана бір ай жарым жатып келдім мен босқадан босқа жатып жатып келген жоқпын ол жақта қазіргі үй салады сіздердің жаңағы тек өндіріс жоқ сіздерде сорекіден басқа мен көріп тұрмын кірген қымбатшылық оны қалай етті арзандату ана бүкіл айта берсең бағдарлама көріп келдік мына қазақстан бойынша белсенділер жетеді бұл даже ағамыз дұрыс айтады бес адам болса болды партиясы бес сауатты адам деп нетеді мыналардың бәрін тарқатып жіберу керек партиясы халық болып міне шопан ата дейді міне қауымдастық бәрін бұл жерде кісі айтып отыр үйді қалай салады үйді қалай береді үйсіз күйсіз жүрген қазақтарға олар жалғыз мен емес қой түкпір түкпірден сауатты белсенділер жаңағы бағдарламасын дайындап береді көрсетеді оны халыққа сарғап сосын барып орындататын айтады мен екі жыл болды міне әлі жүрмін бағдарламамен кейін аудан қалай өседі ауыл қалай дамиды район қалай дамиды астана қалай дамиды қазір микрорайон қалай дамиды оның бағдарламасы болу керек специально осының бәрі бәріміз шабылып кірген сауатты жастар мына ақсақалдар белсенділер бәріміз барып бағдарламаны дайындап қойдық бұл шын шын әңгіме ой үйсіз күйсіз жүрмейсіңдер шын айтайын астанадағылар мен бұл бостандық маған тапсырма берді мысалы елу бес сабаққа қатысқанда бағдарлама жаз деді өтен сәлем олар мен бағдарламаны қалай жасаймын дейді ғой ол айтады бала таптыруды білесің бағдарлама жасауды білмейсің ойлан дейді сол құсап ойланып мен бұл сөйлеп халықтың алдына шығып жатқаным ал енді э, көп кетті дедіңдер ма ал енді сарыарқа ауданы есіл ауданы өздерің мәселелеріңді шешесіңдер ғой шешілмей жатқан шаруа қазір жұмыс жоқ деп жүрген бір адамсыңдар жұмыс керек өнеркәсіп экономика бірдеме даму керек ақшаны қайтарып алу керек ана көптеген мәселе отыз жыл бойы назарбаевтың ақшасын қайтару керек кім қайтарады оны ешкім қайтармайды өте сәлем сағынып ағамыздан басқа бәрі өтірік айтады ананы ананы жіберіп қойсаң да болды бармай енді жалынамыз жақсы самат ағай жақсы енді бәрін түсіндік біздің тілеуіміз де осы бүкіл қазақтың тілеуі осы сіздің пікіріңіз барлығымыздың пікіріміз бірдей үлкен рахмет енді сәлмағаның өзіне берейік енді бауырларым бәріңізге де рахмет ердің көрісу күні көріскен болып саналайық бәріміз көрістік қарсы алды кездестік деп алдымда наурыз мерекесі келеді жаңа жыл наурыз құтты болсын ұзағынан алла алдымдан жарылқап не қаласақ не тілесек те барлығын алдымызға орындап берсін енді алтынай я хочу вам именно из чувства уважения, как к русскоязычным тоже. Их мы игнорировать не можем. Это часть нашего общества. Общество, которое для нас создала советская власть. Поэтому сердиться, обижаться ни на кого нельзя. я вкратце вам просто программу свою изложу. Алтнай, вы правильно сказали. Я хочу снизить пенсионный возраст женский для женщин до 55 лет. Я считаю, 55 лет для женщины это нормальный пенсионный возраст. Для многодетных матерей пенсионный возраст должен быть 50 лет. 50. Потому что она рожает кучу детей, и еще она не может нормально выйти на пенсию. Вот у нас сейчас в стране пенсионного 61 год, ну это какой позор. В Узбекистане 55 лет, в Кыргызстане 55 лет, в Туркменистане 55, в Таджикистане 55 лет. А мы что, как будто незаконно рожденные все что ли? Теперь я хочу, чтобы минимальную пенсию подняли до 100 тысяч тенге хотя бы. Я это тоже считаю мало, 100 тысяч. Я хочу минимальную зарплату, чтобы подняли до 200 тысяч тенге. Хотя я это тоже считаю мало. Потом я хочу, чтобы каждой новорожденной, каждому новорожденному матери выплатили немедленно после рождения ребенка 1 миллион тенге материальной помощи. Хотя это тоже считаю мало. Я бы поддержал до 5 миллионов, но для начала я считаю пока 1 миллион тенге платить. Потом я хочу, чтобы поддержать матерей рожающих, чтобы они могли до исполнения годика ребенку ежемесячно получать детское пособие 50 тысяч тенге. Потом я сейчас спрашиваю многих матерей, молодых, сколько вы получаете? Они смеются, говорят, ой, ага, даже говорить стыдно. Вот мне и слушать стыдно, а им говорить стыдно. Поэтому я хочу, чтобы хотя бы сделали минимально каждый месяц ежемесячно до исполнения годика ребенка, чтобы платили 50 тысяч тенге. Потом я хочу, чтобы вот наши казахи многие без квартир шляются. Что тут стыдиться? Колхозы, совхозы упразднили, приватизировали, то есть прихватизировали, приворовали. Все казахи остались без квартир, кинулись в города, работы нет, ничего не получают, снимают самые поганые квартиры. Так я считаю, что Каждой семье надо предоставить квартиру в обязательном порядке, потому что домов строится много, но проявления заботы о населении со стороны государства фактически нет. Так нельзя. Теперь я хочу, чтобы вот только что вот правильно говорят насчет правосудия. Суд, прокурор, полиция. Ну, собственно, судьи должны быть избираемыми. Только вот по достижении 40 лет профессиональный юрист, имеющий десятилетний стаж работы юридической, он может быть только избран судьей. Потом все эти судьи, собираясь, сами должны избирать своих руководителей, председателей судов, председателей коллегии, председателей судов. Председатели коллегии и судов областного суда, Верховного суда должны утверждаться на заседании Мажилиса. Мажилис должен утверждать. Потому что на самотек пускать, и тем более, как вот в законе указано, что Тухаев, оказывается, рекомендует на должность председателя Конституционного суда, на должность председателя Верховного суда, члена Верховного суда, Конституционного суда, ну, это уже не, не независимый суд. Это уже суд, который обязаны будет на Тухаеву. Они, он будет всегда им напоминать, ты не забывай, кто тебя порекомендовал, и кто тебя поставил, и кто тебя утвердил. Вот в законе после этого исчезнет. Теперь я говорю, нам надо обязательно расследовать события 86 -го года. Оно сейчас полностью завуалировано. Никто не знает. А кто пригласил сюда студен... курсантов из Свердловска, и Иркутска? которые со своими совковыми лопатами избивали наших студентов и убивали их. Потом приезжали пожарники, а ЗТМ вооружили штакетниками металлическими, 20 тысяч специально заготовили штакетников из арматуры. Потом грузили ребят всех на ЗИЛ-130, отвозили на городскую свалку, у ребят всех мужчин забирали шарфы, пояса, перчатки, выбрасывали на свалку городскую по моим подсчетам, где-то погибло у трех, около 300 человек в 1986 году. Но ну, это все в тайне. К Великому Стаду Мухтар Шаханов, назначенный председателем комиссии по делам Жильтохсан, до сих пор ничего не сделал. Ни одно следствие не провели, ни одного виновного к уголовной ответственности не привлекли. Теперь второй Жильтохсан начинается в 2011 году, когда на, по, по приказу Назарбаева расстреливали граждан в Жанузене и в Щитпе. Опять все тихо спустили на тормозах. Людей расстреляли. А он ни за что не ответил. Теперь наступает 22 год, январь. Опять расстреляли 238 человек, пригласили российских оккупантов, оккупационные войска, которые на улице в течение пяти дней снайперы специальных оптических оружий расстреливали людей. Из этих 238 людей 10 были расстреляны дети. Одна была девочка 400-летняя маленькая. Была моя большая статья, потом было большое мое выступление, где я говорил, как эту девочку расстреляли, где она была убита. И вот тогда тухаевские слова нельзя забыть. Это чистый геноцид. Я дал приказ стрелять на поражение. На поражение может давать только начальник колонии при бегстве особо опасного преступника. Человека привлечен к уголовной ответственности за убийство, за разбой и грабежи, за изнасилование. Даже если бежал карманник, на поражение его нельзя стрелять. Он карманник, то есть он общественно не опасен. Но Тухаев хвастался, я, говорит, дал приказ стрелять на поражение. Тухаев должен отвечать за это преступление. Он обязан отвечать. Теперь Посмотрите, какие безобразные, бесходные наши города, наши квартиры, где живут наши граждане. Почему? А потому что нет нигде власти. Ни городской, ни областной, ни в государстве. Власти нет. И на сегодня надо прямо сказать, Казахстан это не Казахская республика, это антиказахская республика. Потому что здесь все делается на унижение и оскорбление казахов. Язык наш унизили. Статью седьмую приняли в Конституции государственный язык казахский. Статью 4 приняли закон о языках, государственный язык казахский. Да, государство. Но потом идет в статье 7, часть 2, русский наравне используется. А третья часть, представителю каждой нации предоставляется право выбора общения языка. Языка общения выбирает. То есть, получается, это не казахстанская, не республика Казахстан, это Соединенные Штаты Казахстан федеративная республика Казахстан. Так нельзя жить. Поэтому я считаю, вот эти беззакония все должны быть покончены, они должны быть прекращены. В государстве должен быть только один язык. Как говорится, я говорю, два языка будет только у змеи и варана, а между языками у них яд. Яд для защиты и нападения. В данной ситуации, когда двуязычие в стране, это вот пример Советского Союза, когда много конфессий, много языков, государство стабильным никогда не будет. Вот почему японцы хорошо живут, финны хорошо живут, шведы хорошо живут, потому что там один государственный язык, который все уважают и перед которым все преклоняются. Это уважение коренной нации. енді бауырларым мына сендерге айтып отқан қысқа түрде менің бағдарламам мен айтып отырмын зейнет жасын әйелдерге 55 жас қылу керек әйелдерге 55 жас а бізде қазір 61 жас әйелдер байғұстар жүр 58 деп ё 58 сегіз ол көп 55 жас болу керек сосын э, көп балалы аналарға 50 жас болу керек себебі бұл байғұс қиналып көп баланы туып отыр а біз оны қадірлемей оған жаңа нетіп отырмын деп сен 61 бір жасыңда зейнеткерлікке шығасың жоқ ол 50 жасында шығу керек сосын мен көтеріп жатқан мәселем қараңыз бұл қандай алып ақша адамдарды қайыршының не сияқты бір қайырым, қайырымдылығы сияқты сұрап алған не деген нәрсе қырық елу елу алпыс мың теңге қырық елу мың теңге алады ол ұят мен айтып сонда төменгі зейнетақыны жүз мың теңге қылу керек ол да аз менің мақсатым одан да жоғары қылу құдай бұйырса сосын төменгі еңбекақыны ұялмай қызармай қыркүйек айында жиырма екінші жылы тоқаев айтып жатыр төменгі еңбек ақыны алпыс мыңнан жетпіс мың қылу керек деп ал жетпіс мың деген бүгін ақша емес ол қағаз ештеңе келмейтін қазір пәтерді жалдауға төлеуге ақшасын шашып береді жүз мың екі жүз мың теңге төлейді пәтер жалдау үшін себебі қазақтың көбісі қаңғып жүр үйлері жоқ колхоз совхоздарды ұрлап тонатып алып кетті бәрін жан жаққа пышыратып қазақтың бәрі ауылдарға қазақ қалаға келді қалада үй жоқ салып жатқан үй көп бірақ қазаққа үй жоқ сонда қазақтар пәтер жалдап отыр сонда мен айтып отырмын әр қазақтың отбасына міндетті түрде пәтер берілуге тиісті мемлекет міндетті түрде бұл қазақтың жері суы топырағы өзінің жерінде қазақ аспанға өмір аспанға түкіріп өмір сүрмесе онда оған мемлекеттің не керегі бар керек жоқ сосын жаңа алтынай правильно сказала я выступаю за бесплатное лечение за бесплатное образование. Но я выступаю за то, чтобы прекратить вот эту безобразную практику частные учебные заведения. Не нужны нам частные учебные заведения. Пусть они будут под эгидой Министерства образования. И чтобы там были умные преподаватели, умные ученые, а не родственники. Я во многих вузах бывал в частных, где там сидит Бажа, Кайнага, Кьювана, и так далее и тому подобное. Нет, такие нам вузы не нужны. Вот эти скоро ученые из частных вузов начнут выходить, врачи, инженеры и так далее. Они вон как в Турции будут дома сыпаться, как карточные домики будут сыпаться. Это потому, что в частных вузах учатся. Нам не нужны частные вузы. Поэтому я говорю, у нас должно быть бесплатное образование. И должно быть государственное образование. Нам не нужно лечение. Без ге айтып отырмын, емделу тегін болу керек тегін болу керек бізде қазақтар ең ауру жердің үстінде бүкіл онкологиялық ауру бұл қазақтар туберкулез онкологиялық жаңа айта беретін ауру рак дейді грек тілінде кілең қазақтар ауырып жатыр қай облыстың орталығына барма онкологиялық ауруханаларда тек қазақтар жатыр кілең қазақтар жатыр тіпті іздеп талдаудың анықтаудың қажеті жоқ кілең қазақтар жатыр ауруханада неге қазақты емдеу керек а емдейтін мемлекет жоқ ақша жоқ қазақта дәрінің өзі қанша сұмдық тұрады қазір дәрігерлер дәрігер емес бәрі бизнесмен болып кетті сейчас врачи превратились в бизнесменов они уже не лечат Они просто выписывают рецепт и рекомендуют своему пациенту. Идите вот в такой а, аптеке, продается такое лекарство. А это, оказывается, его аптека или его родственник аптека. Вот насколько безнравственно, преступно сегодня действует и медицина, и образование. Сосын мен айтып отқаным, соттар міне заң орындары. Бізде соттарды 40 жасқа келген, 10 жылдық заңгерлік тәжірибесі бар адамдарды ғана сайлау керек. Соттарды тек сайлау керек. Соттарды ешкім тағайындамау керек. Жаңағыдай қазір бізде заңда бар, президент Конституция соттың төрағасын, жоғары соттың төрағасын ұсынады жоғары соттың жаңағы мүшелерін бірсыпырасын ұсынады ал бұл не деген масқара президенттің не қатысы бар президент тіпте сотқа жақында бұны жүрмеу керек білмеу керек араласпау керек сот ешкімге бағынбау керек сот тек заңға бағынады бітті сонда заң заң болады а егер заңның қожайыны көп болса оның ала жағы бере жағы көп болса е онда ол заң құл сияқты болып жүреді қораға байлаған қой сияқты жүреді ол заңы бедел болмайды Сонда мен айтып отырмын бізге менің талабым менің тілегім осындай мәселелер қатты қаралу керек сосын мен айтып отырмын мына сексен алтыншы жылғы екі мың он жылғы екі жылғы болған мына геноцидтер өткізген барлығы да міндетті түрде тергеліп тексеріліп кінәлі адамдар жауапқа тартылуға міндетті міндетті деп санаймын әлі ешкім жауапқа тартылған жоқ міне осындай заңсыздықтар дөрекіліктер тоқтатпайынша біз ештеңкеге де жетпейміз сондықтан мына менің мақсатым моя цель если буду депутатом, я надеюсь, избиратели районов Есель и Сарарха доверят мне, изберут меня своим депутатом в Мажилисе, тогда я обещаю, что никто в Мажилисе больше зевать не будет. спать тем более не будет. Телефонами баловаться тоже никто не будет. Все начнут работать. Потому что Мажлис – это законодательный орган, который должен думать, какие законы принимать, в чьих интересах, в каких интересах и под какую ответственность. Пока такие законы не появятся в Казахстане, Казахстан никогда не будет законодательно-демократическим государством государство, сегодня Казахстан, это огромное, страшное, коррумпированное государство. Здесь все повязаны друг с другом. Все повязаны. Никто против никого, никто слова сказать не может. Потому что все обязаны друг другу. Поэтому я хочу надеяться, верить. Вот как Алтнай обратил, обращалась к избирателям района Ешель и Сарарха, что избиратели именно меня изберут своим депутатом кроме меня сегодня, я прямо говорю, доверять некому. Алтная здесь правильно сказал, я благодарю вам за это, благодарю вам. Я потому что пишу в своих стихах, я вот это все, все, что у меня нагорело, что, что меня волнует, я излагаю в своих стихах, в своих книгах. Я пишу об этом открыто и пишу прямо. Поэтому, Алтная, большое вам спасибо за высказанный мой адрес ваше мнение, за ваше обращение к избирателям. районов есіл и Сарарға, чтобы они избрали меня своим депутатом ал бауырлар енді мына сендерге де рахмет келіп анау ақтөбеден мынау енді э, кім э, қайрат осында тұрады ол бұл есіл ауданының сайлаушысы бұл енді сай, мені сайлайтын мына қайрат өзі сайлайды ғой мен. сендерге де рахмет мына э, саматқа самат мен енді жақсы біледі ақтөбеден ақтөбеде мен жүргенде ақтөбеде 32-ші мектепті аштырдым айқай шумен ұрсып горком партияның бірінші қарсысына қарсы шығып ақтөбеде мен 8-ші мектепті аштырдым 24 қазақ мектебін аштырдым ақтөбеде мен қаншама балабақшаны ақтөбеде мешіт салуға мен өзімнің екі гектар жерімді бердім маған берген жерді соны мешіт салуға бердім үлкен жаңа мешіт салды сондықтан самат саған да рахмет амандық тілеймін сендерге саушылық тілеймін саматтың бұлданып ренжіп айтып отқаны дұрыс ауылда жағдайды көріп отыр ауылдардың күйлері жоқ қазір ауылдар отыр отыр бітті ештеңе жоқ ауылдарда жұмыс екі бастан жоқ ал жұмыс жоқ болғаннан кейін айлық жоқ күнкөріс жоқ жаңа неде айтып отыр анау кілең құл базары дейді құл кілең отырады кілең жүрген қазақ ол жақта бір шетелдің адамы жоқ кілең қазақтар жұмыс істеп жүрген сонда не жұмыс істейді и біреудің дәретханасын қазып береді біреудің огородын қазып береді біреудің жаңағы қорасын бірдеңесін есігін төбесін істеп береді ауласында кемшілік ондай қотырып отыр дейді, себебі дәрежелі тәжірибелі жұмыстар емес онда оларға көп қожайын қанша бергісі келеді соншасын бере қояды сондықтан мен енді сендіргім келеді сарыарқа мен есіл ауданының сайлаушыларын егерде мені сайласаңдар өздеріңіздің депутаттарды сіз жалғыз сарыарқа есілдің мәселесі шешпейсіз сіз бүкіл қазақстанның мәселесі шешіледі себебі ә, мәжіліс мәжіліс ол екі ауылдың я бір колхоздың ұйымы емес ол бүкіл қазақстанның жан, заң шығарушы орны заң шығарушы заңгерлік орны ол сол жерден бүкіл заңдар шығады өкінішке орай бүгін заң жоқ қазақстанда себебі әрбір заң біріне бірі қарама қайшы келеді ол шындық жасыратын да жоқ Надо прямо сказать, не надо стыдиться, говорю, что у нас законы друг другу противоречат. Один кодекс другому противоречит, тот кодекс третьим противоречит. И вот, вот эта вот конфликтная ситуация все время назревает в судебных органах. Она существует и в органах полиции, которые не хотят вести следствие, потому что видели, у них есть приказ генерального прокурора, который, оказывается, пишет, что считать преступлением, а что не надо считать преступлением. Я считаю, украли хоть один тенге, уже это кража. Нет, у них, оказывается, есть расчет. Вот должно быть столько-то тысяч тенге. Избили человека? Нет, оказывается, у тебя должно быть телесное повреждение не, не ниже средней тяжести. Ну, если, извини, человеку морду набили, на улице поймали. Ну, это уже все хулиганство. Нет, оказывается, он должен принести прав, что у него телесное повреждение на худой конец средней тяжести. Это же безобразие. Когда, когда с преступностью бороться? Я считаю, что таким образом чиновники пытаются скрывать преступность в Казахстане. Они занижают его. Они преподносят его, что в Казахстане преступность снижается и его фактически нет. Хотя в Казахстане преступность, она страшный облик имеет свой, страшный облик. Сондықтан, барына онда рахмет, ең құдай қаласа, мен сенгім келеді есіл ауданының сарыарқа ауданының сайлаушылары мені депутат қылып сайлайды деп мен жүз пайыз сеніп отырмын кепілдікте отырмын сенеді мені сайлайды деп я алтынай ханым я верю что избиратели районов есіл и сарыарқа изберут меня своим депутатом. Потому что они, я думаю, мудрые, здравомыслящие люди, понимают все, видят вокруг, видят ситуацию, видят, что безобразие в Казахстане созданы сознательно преступная ситуация в Казахстане. Все воруют, все тащат. Как говорил Назарбаев однажды, я знаю, чем вы все занимаетесь. Я могу каждого из за руку и отвести куда следует. То есть он знает, что в Казахстане Постоянно преступность, постоянно преступность. А он этих депутатов, министров, он их вот так в кулаке держит, потому что они пикнуть не могут, боятся они его. Потому что они знают, что Назарбаев все знает, где что украл. Вот. Я сам всегда говорил, чтобы не боясь говорить правду, надо иметь чистое рыло. Я за свое рыло спокоен. Никто мне не скажет, что у меня где-то на лице грязь, что я там где-то пьянствовал, где-то взятку брал, где-то шлялся, где-то догулял. Я за себя всегда спокоен. Поэтому я своим избирателям всегда говорю, за меня всегда будете спокойны. Никто вам не скажет, что Утен Салим где-то там, у кого-то что-то забрал, или у кого-то что-то унес, или у кого-то что-то просит. Пытаются вот сейчас насчет меня всякие пакости плести. Но я им ответил, вот так и так и так. Если хотите конкретно, мы можем предметно встретиться, вы не задаете вопрос, я вам факты излагаю. Вы мне должны обосновывать. Не просто мне вслед плевать и хар а именно обосновать, что я непорядный, что я жулик. Тогда я ничего не скажу. Ал, Алтнай, спасибо вам большое. Желаю здоровья, удачи. Всем Кустанай большой привет. Я понимаю ваше возмущение, что вы хотите меня избирать, а вам руки вяжут. Вам не дают лишний раз, когда двигаться. Вот это самое страшное для человека. Мына бауырларым бәріңе де рахмет. Мені ұсынып жатқандар мен қолдаймыз деп ту анау жан жақтан ақтөбеден басқа облыстардан маған міне кеше сайлау басталғаннан бері күнде 10-15 шақты жақтан звондайды сәке не болды аға не болды не болып қалай болды не шешіліп жатыр мен айтпай шүкір әйтеуір сайлау комиссиясына дәлелдедім мен астанада тұратынымды олар мынандай сылтауды іздеді мен астанада тұрмайды екенмін сегіз жыл болыпты сегіз жыл тұрақ сегіз жыл тұрғанмын деп мен есептен шығарып тастапты оны дәлдеп берді бұның бәрі өтірік болып шықты менен кешірім сұрап мені ақыры сайлауға қатыстырып отыр ал рахмет көп барлығыңа де амандық тілеймін саушылық тілеймін мына наурызды жақсы қарсы алыңыздар айтады ғой наурызды қалай қарсы алсаң жылың солай аяқталады деп көрісу ертең көрісу ұмытпаңдар көріскенде үш рет көріседі үш рет құшақтасып бір біріне тілек пиғылдарын айтады сосын аманшылықта саушылықта кездесейік ал алла алдымызда жарлыққа болсын қау болсын алтынай желаю здоровья не болей ал самат сау болыңдар а құрметті ағайын бауырлар бүгінгі болған эфир қазақстан республикасының парламент мәжілісіне үміткер астана қаласы есіл ауданы мен сарыарқа ауданы бойынша екінші округ бойынша үміткер өтен сәлім сағындықұлын қолдау эфирі болды бүгінгі эфир құрметті ағайын қаншама қазақстаннан қаншама ағайындар қаншама азаматтар қосылғысы келіп еді бұл эфирге бірақ уақыттың тығыздығына байланысты қосыла алмаған жайы бар енді ескерте кететін жайт 18-інде тыныштық күн 18-інде ешкім ештеңе жасамайды үгіт насихат болмайды 18 сегізіне дейін ғана уақыт бар азғантай ғана уақыт сол уақытта үгіт насихат жүріп жатыр жан жақта қазақстан бойынша сондықтан мен сіздерге айтарым осындай өтен сәлім аға сияқты ұлтжанды азаматтарды билік басына өту керек биліктің төрінен орын алу керек ол ұлтжанды азаматтар сонда ғана біз қазақстан дамиды ұлы державаға айналады әумин әйтпесе ол бұрынғы шіріген жүйе басқара берсе онда осылай бола береміз біз орыстың құлы боламыз мына жақта орыстың құлы мына жақта қытай бар қытай бар айдаһар біз осындай ұлтжанды азаматтар оянып кішкене қазақстанды тығырықтан алып шығатын ә, алып шығуға сеніп осындай ұлтжанды азаматтарды билікке өткізейік парламентке оған э, сәлмаға сенеміз біз ағаны барлығымыз қолдайық құрметті ағайындар осы бейнені жан жаққа таратып мүмкіндігінше бөлісіп чаттармен жақсы пікір қалдырып лайк белгісін аямай лайкты басып отырайық ютуб арнаға тіркеліп қоңыраушаны соғуды ұмытпаңыздар әумин аман болыңыздар әумин қазақстан алға алтынай сау болыңыздар самат сау болыңыздар жақсы